Tylko pójdzie z powrotu. Jest dosyć trudne, dlatego człowiek mm, musi się zrotować swoje ciało w przestrzeni i to powoduje różnego rodzaju błędy. Dobra, pierwsza rzecz. Pozycja gard. Zaczynam od ruchu głowy do tyłu. Widzę przeciwnika, i tu go kątem oka kontroluję. Potem odkręcam się i tak zobacz, nogi przekręcam, spokojnie, tak jak stoję i krzyżuję. Teraz prawym okiem będę widział przeciwnika z tyłu. Hop. I tą nogę przeniosę po prostu po prostej linii. Hop. Tu. Jak w kopnięciu bocznym. Jeszcze raz, zobacz. Zobacz, noga lekko ugięta, hop, hop, przenoszę, tylko zobacz, tu. Ok? Jeszcze raz. Pierwsza głowa, hop, hop, hop, hop. Jak jestem odwrócony, widzę przeciwnika, nogę i kopię. To jest podstawa. Bardziej zaawansowana wersja tą nogę, ugnę w kolanie. Zobacz. Hop, hop, hop, hop. I teraz tak, nie przełożę jak przed chwilą taką prostej nogi, tylko damy ją pod pośladek, hop i kopnę. Jeszcze raz. Widać? Tak. Po tej wersji troszkę bardziej zaawansowanej. nogę, tą, którą będę kopał pod pośladek pięty, czyli jest, będzie tak. Zobacz. O. I teraz, żeby całe przejście o 180 stopni było dosyć łatwe. Głową się odwracam, przeskakuję, przeskakuję, przeskakuję, widzę przeciwnika, kopię. Zobacz w całości. Czyli raz jest tak. Pierwsza głowa, potem noga, obrót, kopnięcie. I jeszcze raz. Hop, hop, hop. Kopnąłem. Wracam do pozycji. W pełnej koordynacji wygląda to tak. Jeszcze raz. Nogę, żeby jak najszybciej się obracać, żeby obrót był jak najbardziej sprawnie wykonany. Noga choć znaczy potworowa, noga ta, którą będę kopał, teraz w tym wypadku prawa, tu musi się znaleźć. Jak najbliżej pośladka. Żadne takie tu, to tylko przeszkadza. Hop. To jest cztery, czy tam trzy wersje podstawowe od krok po kroku. Jak opanowujemy, o tym robimy to, co teraz pokazywałem. Zobaczcie sobie na tarczy, jak to wygląda. I tak samo, zaczynamy od pierwszej. Kopiąc w tarczy też musimy wziąć poprawkę na dystans. Tu jest trafię, a z powrotu go sięgnę. Zobaczcie. Pierwsza wersja. Totalna ABC. Skręcam się głowa, hop, hop, hop. Przenoszę prostą nogę i go kopię. Teraz to samo, tylko noga będzie ugięta. Kolanie lekko. Hop, hop, hop, hop. Drugi był wariant. Trzeci. nogę dam pod pośladkiem, pod pośladek, przeskoczę całą, krok po kroku i kopię. Zobaczcie. Hop, hop, hop, hop. Kopnąłem. No i trzecia twarda. Przepraszam, w pełnej koordynacji. Yy, którą zresztą kopiemy? Piętą. Gdzie kopiemy? Najlepiej wątrobę. Tutaj. Z półobrotu. Może być splot słoneczny. Albo tak, tego sobie połapę. Zobacz. Poniżej linii łokci. Czyli jak kopnę, tu, tu, nisko. Nawet jak się będzie próbował bronić poprzez coś takiego, to i tak jest bardzo prawdopodobieństwo, że go trafić. To jest tak powinno to wyglądać. To oczywiście na powiedzmy najwyższym poziomie staramy się nie celować już tutaj, tylko celować w konkretne miejsce. Czyli jak trafię wątrobę, pamiętać prawe podrzebrze, to jest noga. Jak trafię w splot, to samo. Więc to są te dwa miejsca, które nas interesują. Na samym początku, po prostu no, dla zabawy, tak? Celujemy tutaj na niski brzuch. Możecie mi wierzyć, jak to dostanie, to przez pół tutaj 고생했다.